hindi angkop sa mga bata. Hello? Ikaw si Professor Tang? Alin? Ako kasi si Professor Van. Napapaato kayo ni Professor Flores? Haman? Daling ba si Mahadlo ka? Ako? Mahadlok? Nadiwaw? Sigaw na! Sigawan! Bye-bye! Oh, sige, bye-bye. No. Sino na? Ano? Oh, Professor Tan. Professor Ban. Professor Tang? ba matututo Pag-ibig ay sakit sa ulo Kaya wag kang magpapaloko Bakit ba ang bilis mo na maniwala dyan? Di ka pa ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan Hindi kita sa na down, down, down Ka pumili ka kasi Karamihan kasi na kumakuha madali Madali lang magpapaloko Hey girl, wag kang magpagkaiba Dami-dami dyang iba, wag kang magpagkatanga Buksan mo lang ang mata at ika'y magbago na Look at all them guys in the club tonight Pati ka pa kasi magana